Happy birthday, Calibri. We are so excited to be partnering with Learning Equality. We love everyone on the team and look forward to many, many years of a fruitful partnership. Happy birthday! Hello, everyone. I'm very proud to see how Calibri is growing and improving day by day to help reduce the educational gap. Happy 4th anniversary and a big hug to the great team at Learning Equality. Hola amigos de Learning Equality, muchas felicidades por un aniversario más apoyando la educación sin fronteras. Reciban mis mejores deseos, soy Liz Sierra de parte del equipo Únete. Happy fourth birthday Calibri. Time flies when you're having fun. Four years already. It's a great project and I wish you all the best for the future. Happy birthday. Feliz aniversario y sigan volando porque los niños y niñas del mundo esperan sus contenidos abriendo sus ojos al conocimiento. Vuelen cada vez más alto. Éxitos y que sean muchísimos, muchísimos más. Gracias. want to congratulate all the team of Learning Equality and Colibri for these four amazing years that you have been working, uh, transforming lives throughout education. Happy birthday, Colibri. Esperamos que sigan cosechando éxitos y aportando a la educación y que sean muchos logros más. Feliz cumpleaños, Colibri. Quatro anos de Colibre por uma educação igualitária aqui no Brasil. Um grande abraço a todos e que venham mais quatro anos. Hello, this is Dick Buten, president of Shoulder to Shoulder, wishing Calibre a happy fourth birthday. Looking forward to many more years. Keep flying Calibre. Learning Equality, muchísimas gracias por su enorme contribución al acceso de educación de calidad para aquellos que más lo necesitan. Nosotros aquí en Honduras nos sentimos muy felices y contentos de poder contar con Colibri. ¡Feliz cumpleaños, Colibri! On behalf of the Norwegian Agency for Development, I want to congratulate the Calibri team and Learning Equality, running a platform now for four years. Tremendous product. Uh, we're, we're proud to be a collaborator uh, uploading quality on this. Olá, Thiago aqui do Brasil. Parabéns pelos quatro anos. O trabalho de vocês está fazendo muita diferença nos jovens aqui nas periferias da cidade do Brasil. Grande abraço. Libre. Uh, we in Uganda are very proud and happy users of the Colibri platform, and we have walked this journey uh, with Colibri since 2017. Colibri, Fly. Calibri? Fly. Happy birthday, Calibri.